Astăzi este despre a mermeli. <laughs> Bineînțeles, Mireluș, că nu ai cum să traduci asta. E un fel de a nu da 100% sau a ezita uh, sau a evita sau a uh, nu face direct ceea ce trebuie. Cum, uh, cum fac eu să dau 99% și cum fac să dau 100%? Ieri a fost o situație în care m-am gândit că dacă nu i spun acele persoane ce am pe, pe suflet într-un mod ecologic, uh, o să o mermelesc, adică o să mă enervez foarte tare. <laughs> și am spus și a fost foarte bine și cred că nu este mare lucru să ne exprimăm emoțiile uh, atunci când, când e cazul, nu să ținem în noi și să se, să se transforme chiar în boli. Așa că să nu mai mermelim atâta, să nu mai ezităm, să nu mai evităm, să nu mai ocolim situația și să o spunem direct. Tu ce părere ai? Ceau!